هاي زهري زهري وانت سباب سباب سباب دارونا بين العينين من شافونا طالعين واي زهري العديان رايا كل رزاقكم قول صح DJ Email